versucht, mit einer Schrotflinte zu wehren. Das hat jetzt echt genervt. Von hier wird Druck kommen, von hier wird Druck kommen und von hier wird Druck kommen. Deswegen wird der Bereich hier wahrscheinlich relativ kritisch zu fahren sein. Und wir fahren nicht durch Rostock, wir fahren hier dran vorbei. So, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Sag ich doch. Genau das meinte ich. Das war noch nie alles. Ja, das war noch nie alles. So, da hinten kommt die blaue Wand an. Ja, okay, der kommt von hinten. Ist nicht weiter schlimm. So, hier kommt, kommt die blaue Wand an. Gucken, ob wir einen Hinweis kriegen, wo, wo wir hin sollen. Ja, kriegen wir. Genau da, wo wir auch hin wollten. Das war eine gute Prognose. Auto rutscht jetzt runter, das ist zur Ablenkung ganz gut, weil wir ihn nicht mehr brauchen. Ist gelootet. Da ist noch jemand drin. Ach, hier steht sogar jemand. heute anders entschlossen. Einer auch aber nur. Der hat einfach keine keiner der Das ein bisschen blöd. Wo ist auch nichts so. Scheiße. Bäume ist. Können dass die sich bekriegen und sollten bekämpfen. Ich glaube, der ist hinter dem Stein da. on, baby. We got it. <laughs> yes, sir. I can boogie. Yes. So geht das. Following situation. Senok. Waiting for the next and yeah. Geht so Not. Aber erst mal warten, dass die sich hier reduzieren unter 20 oder so. Das ist so. Alles so. Noch neun. 我们说，我们说。 hier. Schönes. Einen Circle. Und ich habe einen Scheißkreis. Kreis. noch Zwei. Yes. <laughs> Zwei hintereinander. Zwei Siege hintereinander. Das ist ja geil. <laughs> ich kann nicht mehr, ey. Ja, Hammer. Das hatte ich auch noch nie. Super. Yes, yes, yes.